このことああだとかこうとか言ってくな拭えない先入観年寄りの情けないぼやき聞きたくもないのに聞きたか AI スピーカーだと姉さ日中はいつものように陽動 重要でもないのに重要と無能と言われ時代でのそれは時代変える天才の紙一重なんていい朝だ世のため人のためなんちゃってたやつが教えトークもラグのいろはこの説はお世話になりました おかげで表では悪さはしません AI が同期のフィス僕らは読解力だけ備えて出勤そんな貧民に咲いてそれすが泣き解雇解雇使う人らは今じゃ歌う男女平等愛に頭硬さに果たし上黒い事情は即生産大学は4年だけど余計条件変えて求め要件は各社型 OK 操る携帯携帯変化する営みそげみ妬みこのご人生でも残り続け芯とか球がついてのサイド人間信じ上げは信愛ムーブメント世界の壁何のためあの影の利益とは仲介なんて手数料なんて出さないよ叩い天才どこでブラブラする青2歳20歳 こにでも掲載されてないもうなりたいどこでも心が塞ぐような毎日音楽はどの類でも消えちゃうタチタチふぐ舞い方民主的に用かすアナログタイプ 少数派受け入れる考え方抜けてるだから多いがち4次元でも5次元でもいい次元が打ち抜くスピードより速い通信速度でつながる情報社会結界ハグ同士会太鼓使う人らは今じゃ歌う男女平等頭固いさに果たし上黒い事情は即生産大切なのは10代20代は10代与えたものじゃない将来